Sí hay un proyecto de ley de los diputados Vamos Uruguay, Fisio del Cantero, este, de reparación a, a los familiares de las víctimas de los actos de violencia. Y él creo que con buen criterio está diciendo que aquel que mató a un trabajador y dejó a la viuda con cinco hijos, tiene que trabajar para resarcirle a la viuda que no tiene más al padre, el jefe de hogar, para criar a los hijos, tiene que hacerlo. Y creo que llegó el momento en que quien hace esos daños, si va a una cárcel, tiene que trabajar para resarcirle a aquella familia del que mató, como pasó hace pocos días. Eso tiene que pasar de una vez por todas. Porque no puede ser que causan el daño que causan y después resulta que están en un lugar donde todos les estamos pagando y ellos no, no hacen nada por resarcir este, lo que sucede.